Halo guys, balik lagi bersama saya Sudut Game Oke, kali ini gue Cool battle dulu ya Lawan Axel Rose ya, halah Oke Hmm deh ya. Mau kita lusen <clears throat> Yang atas kita pakai ini aja, let's go Dapat semua, mantap. Cari ini dulu deh. Set, masuk di breaknya brengsek. <clears throat> Oke. Okay. Tumben kan Akhir alatnya ya. Oke. Baru aja dibilang ya. Oke, sedot lagi, Bang. Sedot lagi, Bang. Crazy, man. oh mantap. Jar. Gila resistnya. Ya Amfion, Dot lagi bang. Resist lagi bang. Pesis lagi mantap. Si brengsek, si brengsek. Oke. Okay. Habisin dulu lah elatnya lah. Oke. Hmm, mampus. Uh, sih. Buset, nggak mati-mati ya alatnya Luar biasa ya. Oke. Terbang. Push. Oke. Gila, lama banget gua mati itu ya. Ini cepet nih biasanya nih. Udah full time nggak apa-apa. Cuma satu aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, ajar ini deh. Yang atas kita bob bawa tetap kita lulusan ya let's go <clears throat> uh di strip oh my god lupa gua sak ada ciwu loh shit man shit shit oke okay. apa-apa ya ini abal-abal aja ya versi abal-abal kita gue warnya ya mati sih ini ciunya ya. Oke. Okay. ini mati nggak ya kira-kira ya? Yang mati men. Oke, okay. mampus kita. Tapi nggak ada attacker sih dia. No worries lah ya. Oke, okay, mati juga. No worries. trot gas gas bang gas Pio holy shit holy shit trot oke okay. yang inilah terusan lagi yang bawa ya bawanya lusen semua men Nah, yang atas kita pakai Rina sama Garu. Soy, ya boy. Let's go. Hmm. Uh, dalam ini. Anjir, masuk lagi. Gila, men. Oke. Okay. Uh shit. Uh brengsek benar, brengsek benar. Buset, buset. Buset mati tuh. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh nggak bisa ya. <laughs> nggak bisa kita pukul si Laikanya. Oke. Okay. Ini bisa nih. Okay. Okay. Uh, shit. Mampus lo. Oke, bye-bye. Auto lah, auto lah, auto lah. Eh, auto bahaya, men. Ke heal dia tadi ya. <clears throat> Lansing. heal, iya, oke mantap. Oke. Wow. Lama juga sih brengsek bastard ini ya. Buset, nggak kelar-kelar glancing lu ya. Buset, ini kencang banget bastardnya ini. Kampus. Oke. Okay. Ajar lagi bang. Ajar lagi bang. Kita lihat ya. lu mati lu set gue itu. Stun gak nih? Oh mantap. Mending ini sih. Event break. Nah, mantap. Trot. Bye-bye. Oke. Okay. Oke, segitu dulu dari gua. Thank you. Comment, like, subscribe. Bye-bye.